भाई सामने खतरा है Watch out. Watch out. Watch out. जा पहिला त्याला Warm up on me. आता आता. गाड़ी के थे। और फिर कोई नुबड़ा अंश है कि हेलो अपने जमीर पर कसूर होता तो अकड़ते ही क्यों अजी गलती होती तो गर्दन कटवा लेते कसूर होता तो अकड़ते ही क्यों और वो पूछती है छोड़ोगे तो नहीं अजी छोड़ना होता तो पकड़ते ही क्यों मारो हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है and I'm recalling a teammate. Awesome. I need a weapon. Thanks. एक वाला बंदा वाला मैं ग्रेनेड डालने हूँ रुक जा Watch out! एक नॉक केला आहे तिने कोणतरी समोरच रश असली के बकचोदी कर रही आप I got supplies. मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या भाडव्या पांडा तुझी चलीत बरं बसडी के बकचोदी कर रही आप टक है यार 싸워지 배가 안달하려 가디야 Mark the location. Hey, hey, Gandu, where are you Watch out! Sabas! Watch out! माँ का चोला इसकी माँ का टना बाप बेचे लैया चना help bomb up on me impressive तो तो इथं शॉटगन शॉटगन फिनिश काय फिनिश काय हॉलीडे अंडर निकली ना थर्ड आई ना ना ये खा शाबाश ये खाया तूने का सॉरी मिस है तो नाइन का एमओ कितनी साल का संख्या साढ़े चार सौ ammo Impressive. Watch out! Bomb up on me! Watch out! Watch out. भाई सामने खतरा है I got supplies. Watch out! Gonna be! Watch out! ये बाबूराव का स्टाइल है Marked a location. Watch out. अपुन आ रहा है डॅमेज आणि पेट्रोल संपलेलं हो आता नाही का Watch out! знаю, куда потом добраться. Я из Кабрянки далеко! तो सीढ़ी से बकचोदी कर रही आप फिनिश का पहला पहला फिनिश जो अपना उधर ना करो finish warm up on me आता आता गाड़ी के ऑल पे कोई नुबड़ा अंश के हेलो Awesome. Awesome. ये गाली देना छोड़ दो बंदा किसी दिन ऐसी ऐसी गाली बकवा ना जिंदगी भर गाली ना वाले बंदे को फिनिश कर रहे हैं वो बड़े साले awesome. awesome. Awesome. Marked a location. मैं ग्रेनेड डालने हूँ रुक जा शाबाश देखिए दुर्राटे काट रही है ओम छोड़ दी गए ड्रोन पकड़े सागर फौजी मेन मेनला गेले का बंद ये बाबूराव का स्टाइल है Awesome. Watch out! पप्पा जी Awesome. बोल पप्पा जी पाटील त्याला त्याकडून घेऊन ये ना तुम लोग मेरा पीछा मत करो बहन चौथ आइडिया दे मैं ग्रेनेड डालता हूँ रुक जा awesome यूनिवर्सिटी के बकचोदी कर रही आप Form up on me! Help! fall back to safe zone. Awesome. Sabas! Fall back to safe zone. Awesome. Found a lollipop. इकडं बोललेलास ना आमच्या कुठेतरी अबा अबा अबा We are number one.